Typik ve play kidou. Kid, omg youtuber. O, oh, to je youtuber, omg youtuber. Jo, vlk, vlk, vlk. Joj, jak se máš, jak se máš? Jo, jo, jo, budeme kamarádky, jo. Já se s tebou udělám. Matku, počkej, počkej, jo. Jo. Jo, jo, jo. Já, já tě mám rád, já tě sleduji na Twitchi, na TikToku i na Instagramu. Ty jsi úplně skvělý, jsi hrozně hezký. Já tě mám hrozně rád. Jo, modelka, kamarádi, máš hrozně pěkné skill, jo. Kid Toxic. Vy jste všetci dubáci, <laughs> vy nic nevíte, no pojď, jak já ti úplně, vole, pojď, pojď, pojď, pojď, jo, jo, jo, úplně, moje, a nupej, no nic nevíš. Kid namyslenec. A e, dub, já ho teď vychobím, já jsem nejlepší, aha, aha, nupej, no strabe, pojď, pojď, já, já, pojď, pojď, pojď, no pojď, nupej, ha, ha, ha, Mojangu! Kid YouTuber. Takže no, dobře, jdeme si udělat reklamu a na můj stream, no. E. <laughs> Kid, budeme kamaráti? Jo, a ahoj, Pavlovi samé, jsi skvělé, má skvělý pěkný skin, jo, budeme kamarádi, prosím tě, Jo, mám kamarádi, a, a, dá, dáš mi, o, prosím tě, o, tvůj Facebook, YouTube, TikTok a, a Snapchat, a, a víš co, já jsem můj tatíncek je velmi bohatý, takže můžeš být ku mě domů a budeme hore až do 12 a budeme poznat velkou já, já. A pak si budeme velkou hrát s autíčkama, co myslíš, že je to dobrý nápad, napiš no mi, jo, prosím tě, kamaráde, ne, chodíš, eh, neodpadej, prosím tě, ne drž už hubu, Kit Hacker. Mamka mi koupila hacky, nějaký, nějaký vůrst, vole, a konečně mám e, e, kilauru a takovýhle hacky a, a jim rychle bojovat, koukej se, jo. A potrubáky úplně easy, jo. A pozor, počkej, teď ho vykopím úplně krásně, úplně krásně vykopím. Ne, padrý, je hacky, Kit, který si myslí, že má lepší server. Ty vole, co je to Lidl a Hasaro, však to je úplně škaredý, vole, nějaký kveplej. Vole, to vyzerá jak úplně hlína, vole, toto co je, to je brýk, vole. No, tak také to tam už jsem rovno lepší, vole. Já nemám takovou toho stounovou hla, a hlavičku, ty vole, já jsem soká lepší, víš. je hrozný, tahle to brána, no fuj to, a nějaký hnutý skorbord, však to se ani nedá čítat. Ježiši Kriste, boho, já se asi od toho radši odpojím. A já, já mám čoká lepší server, vole, jak se koukej, tady jsou cílový diamanty, emeraldy, goldy, to je skvělý úplně, vidíš, ne? To s tím kovéplem hnusným nechutným ani porovnat. Ježíši Kriste, však to je krásný, já jsem hrozně bohatý. Já jsem bohatý, mám diamanty, vole, jsem bohatý, jak můj tatínek, jo. Kit Draklicker. Jo, konečně umím Draklik, to je skvělý, teď ti to jdu ukázat, ha, ha, ha. Mě nechytíš nikdy, jo, a jo jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, Kid Depress. Nikdo mě nemá rád. Ani má, nemá žádný kamarády. Ani vlastní rodinu. Nikdo se mnou nechce rád. Lebo jsem prej toxic, ale já za to nemůžu. Já nemůžu za to. Vidíš, sloupej, aspoň ty budeš můj kamarád. Ne. Mami, non mi tu, Vem, vem pra frente, vem pra frente. Vem, conhece, meu Deus, conhece.